Попробуем, ладно. Да, Саф! А ты... Саф, прости. Ой, блин. Что случилось? Я смотри, где Саф находится. Крug switch channel to get room 5 on the server. Плыви, плыви, Олег. Прыгай, прыгай, прыгай, Олег. Еще, еще не все кончено. Вот на этот, на листочек, на лилию, на лилию, прыгай, на лилию, на лилию. Да, блин, давай. А слушай, а тебя, наверное, прибьет берегу, и ты оттуда будешь убивать. Не. А. Слушай, а есть вероятность, что ты туда запрыгнешь. Прыгай, прыгай, у тебя так лагает. Нет, нет, Давай, давай, давай, давай, давай, давай. ты красав, читер! Олег, читер. Олег, читер! Олег, 20 секунд. Не расслабляйся. И не смей нас резаться обратно. <laughs> Вторая попытка. Опа! О, опа! Шикарно. Опа! Опа! Америка, опа! Европа. Опа! Да. Она а, рандом. Опа! Рандом помог. Смотри. А, я понял. Я понял. <laughs> самый низ. Вот оттуда лучше забивать, блядь. Сосредоточься. Сосредоточься. 10 секунд. <laughs> сосредоточение, да? А тут не важно, да, если время кончается, тебе максимум дает очку. Эм, так, давай. Давай быстрее! О! А, <laughs> а, <laughs> Последней секунде. Ну ты Олега можешь не ждать у нас в начале. Это не совсем так. Ну ничего страшного тут. Блин. Теперь на самом начале. Сейчас время закончится и все, Андрюк. Я жду, я вижу, я спокойно, я все контролирую. Я пожалуй, что не видно времени, сколько осталось. Видно, справа, справа. У меня нет, когда ты закинул, время пропадает. А, ну окей. Так. Все хорошо, Олег. Ну, а, одна секунда, одна секунда. Засчитаю. Про, про, пердорасила. Ничего себе. Альбатрос. Блять. Ебать. Бать. Я Коль, что с тобой происходит? <laughs> Я по этим двигаюсь. <laughs> меня выпрыгивает, блядь, остановите. Ты, на, ты на правильном пути. О, нормально. Давай, давай, сам докатись. Молодец. Блядь, давай, давай. Да, да, да, Олег. Потрачено. Сломано. 4 секунды. Блять. Ух ты, ну, Давай, ничего себе. А -а -а. Это хитрый маневр был. Какой-то ветер странный. Да елки. Да, нифига себе, Олег, где залетел. Это, это жесть. А, а, а, это, это лак, Олег. Че, он тебя вот сюда возвращает, в эту точку? Да. Почти. Ни хрен. <laughs> А, окей. Я все равно... А тут тебя заспавнит? Не, не думаю. Не. Ну что, последняя пытка? Да. Ты хочешь попытаться отсюда выбраться? Да. По идее, можно. Если просто туда ударить в сторону пушки. О. Хорошо. О. Ах, перебор. Прыгай, Олег, прыгай. Сука, да. Лучше, короче, об бочке лучше не стукаться. Когда об бочку стукаешься, улетаешь прям, блядь, нахуй. О, Олег, отлично. О, Олега, смотри как. И, закинет, нет? <laughs> Бля. Блин. Ой. Э. Один. Ай, если не хватит за один, вы обречены. Олегу хватило. А, Бля. Нифига, Ай. не перебор. Ну ёлы-палы. Не нормально. Не скатывайся, не надо. Ну пощади, ну. А И прям туда назад, знаешь, прям на спал. Блять. Сука, ну, ну, ну, ну не надо, ну тут тут издеваешься, что ли? У нас есть темный кардинал. Блять, как же медленно. И время идет, пока это, сука, сука, скатывается. Да ебаный рот. Че ты расслабился, Коль? Да какого нахуй расслабился? Целься в борт. Я в борт и целюсь, это хуйня, блядь. А, пизда, короче. Ты Давай, встань вот сюда. Агент 001 или 00X. Из Капитана Врунга. Да-да-да, точно. А, а, как а. раз то, что мы тут. Да-да-да, Ваша песенка спета. Да-да. Да-да, было только. Всего лишь 8, Коля. Я думал, что там уже к 12 приближаешься. Да, Саш, ты специально там стоишь, ждешь, да? Саш. О, меня скачал нормально. Нет, нет, нет, нет. Не пизди. Ну ёбаный рот. Давай, давай, я жду. А ты там что ли стоишь? Да, я жду тебя, давай. Говнина, уйди нахуй, Сад. Вот <laughs> правильно. Блять. Вот правильно, да. Пиздуй нахуй. <laughs> Это было. Но... А, Прости, Олег. Блин, ты мне помешал, я тебе помешал, короче. Коля, привет, Коля. Не надо, не надо, не стукай Сашу. Отталкивает, нет. <laughs> Отталкивай Сашу. Ладно, подтолкну давай. Блять, <laughs> хуёво поток. Сейчас мне клуму подтолкнет, я так думаю. Не, он целится, он, видишь, а, нет, он цепил. Я смотрю, он нормально, он меня подтолкнет сейчас. Или я его подтолкну, я не знаю, кто кого подтолкнул. Ну, я его Забил его? Нет, нет. Смотри. Как надо, блядь. Нет, не так. Потом покажу. Тихо, не прыгай. О, нормально. Ну, Более-менее. Да, за два тут можно спокойно забить. Даже, наверное, за один, если Да, можно за один. Давай за один, давай, давай, давай за один. Ой. О, хорош. Хорош. Холл in one. Ты за один забил? Да. Ух ты. тоже улетел, да? Уитас под ухом. Saved. Опа. Я прыгнул за потихонечку, потихонечку, потихонечку. Сука, нет. Потихонечку не получится. <laughs> А Саша вообще уплыл. Ну давай. Как Саша покатится. <laughs> Блять, теперь, сука, не сделает, ход не сделает. Саша, нахуй встал? Расина. Я сейчас закачусь. Блять, Олег. Засранец. О, так я, Блять, я уже думал, сейчас меня духа сейчас в спину даст. Я сначала думал, но что-то я долго думал, и поэтому... И покатились. Давай, давай, давай, давай. Сука, Саня, су... не надо, Сашка. Засранец, а? Ай, Саш, молодец. Подля... <laughs> Спасибо, Саша. Так он же тебе же насрал. Че спасибо, Саш? Ну, главное, мне не насрал. У него, был, он меня мог въебаться, но он въебался в тебя а потом. Олег, там совсем чуть-чуть нужно, чтобы ты максимум до середины долетел и <coughs> дальше по центру полетел. Мне Игра уже насрана у себя, не так страшно. на респауне ждал. Я все нормально. <laughs> Вот это бывает, да. Ты сейчас скатишься, нет? Нет, не скатишься. Ты сейчас пернет какая-нибудь. Чтобы Олег скатился, ты за кого принимаешь, Олег, вообще? Кого самая быстрая рука на Диком Западе? Да, самая быстрая, да. Надо интересно, получится так же, как у Андрюхи или нет. Там лишний вас. Да. И ты можешь забить Олеговский. Охуенно просто. А. Что, Андрей? Настал твой час. Ого. Неплохо. Даже Ого. очень хорошо. Давайте здесь бы силы рассчитать. Короче, это массу нужно на ускорение. Спасибо, Саша. Коль, ты сможешь, Калюн, давай. Давай, напряги, расслабься, не напрягайся. Я еще больше напрягаюсь, цель. когда ты это говоришь. Представь, я знаю, а ты думаешь, что я просто так? Представь себе, что ты шар. Впереди цель. Сейчас у Коли, может, в такое время кончится. Представь себе, что ты шар, а я беру клюшку и как даю тебе Отлично. Практически а, отлично, да. Нормально. Ну ладно за три. Кто и поровну. Нет, Коля все равно на первом месте. Да, сука. <laughs> Коля, подтолкни, Коля. Коля, подтолкни самосвал. Да, бля. О, так я подтолкнул Олег. <laughs> Олег, молодец. Я подтолкнул Олег, я подтолкнул Коля опять. Главное, что я не с тобой вылетел туда. Ого, ничего себе. Блять. Злобный Саша. чувствуешь, как злоба из него прям льется, блядь. Он поэтому маску эту одел, чтобы, блядь, все говно не выливал <laughs> Если что, я под водой. Такой, а там не что ли, там, а, там бортик. что за Ты об меня ударился. Об тебя ударился? Конечно. Ах, ты, а ты не поднасрал, да, я так понимаю? Ну, я не специально, но, но да. Как обычно, как обычно, блядь. В смысле, как Я только отлетаю, просто сразу мимо меня Андрюху. Ну, Саша, ничего не получилось. Я испугался по поводу. Да. Я шар, Шайба. Нахуй. Ой, блядь. нормально. Да-да, ролевые игры. А, ну, давай, давай, спасибо. Игра называется Гольф Виз Фрэнс. Спасибо. Голый Виз Фрэнс? Э, практически. Блять, ах ты. Я хотел потолкнуть, но я заскользнул. Ладно. Э, давай докатись. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну. Я квадрат, ну, я, я, я походу комус. Карте, ребята. Я походу конус, это жестко. Я куб. Якуб. Я не знаю, кто. А, Олег Шайба, мы вообще висим. Кто такой Якуб? Якуб это Якубович? Это тот, кто идет поле чудес, да? да, да, Это тот, кто ведет поле чудес. Блять. Сука, нет, нет так сложно о, это надолго, короче, все. <laughs> Это Постоянно <laughs> А, ты это сделать Я не остановлюсь теперь, все, эта фигня меня будет просто кружить, пока будет. <laughs> Благо времени немного, поэтому... А толку-то время. ну, время выйдет. Можно, короче, Блядь. две минуты просто курить. Подожди, у Саши проблемы с шайбой. Не шайба, так комната. А, да, ну, да. По кругу, блядь. Офигенно просто. А, боже. Вы пока можете насладиться катающимся конусом. Блять, полтри минуты кататься просто говорит? А все, короче, пока не остановится. можешь да? запускать карту, короче. Да ну, бля. <laughs> сделали контракт про интим, да, точно, все, втроем там, блядь. А это Тройничок. не могу. О, взял. Наслаждайтесь. Хорош. Шайбочка, давай. Как ты ребром интересно. Благо мне шайба выпала. Баришек. Все. Нет. <laughs> Замечательная решка. Double jump ы пригодились. Кстати, double jump происходит в сторону, куда вы камеры смотрите, вы знали? Mm-hmm. Это полезная mm-hmm. информация. О, интересно. Это как так? Вот что ты нехороший человек. Ты диск. А вот как это так, Олег? Я не понимаю этой, этой механики. Она какая-то ублюдочная. Ну хотя бы не потратил свой ход. Это. А мне вернулся сам самого начала, ну прекрасно. Серьезно? Не, не сам самого Ну, близко. В общем, до того, как там покатился. Неплохо залетел. Топ. Нихера, смотри, как он раз это. Мне подсказали с камеры. Разошелся под конец, да. Да, с камеры. Ты смотри, как подсказал, и все. Там. жаль, не, не, не дотянул сутки.